Siempre intentamos preguntar a la gente de qué necesitamos hablar y una de las propuestas era el amor. Siempre hacemos un proceso de investigación previo para ir más a fondo, ¿no? ir más allá de eso, de los tópicos. Y, es en ese proceso de investigación que nos dimos cuenta que, hablar de afecto eh, era mucho más interesante. Bueno, el patilimona es cómplice desde el primer día ¿no? del Dogfield. Eh, empezamos juntos y seguimos juntos. Cada año eh, hemos propuesto contenidos que han sido súper bien acogidos y súper bien tratados aquí. Desde la primera edición que ya era sede que acogía un, un contenido que venía de Visa por l'Image, y así cada año. Y bueno, también yo creo que es una de las sedes más porosas y flexible en recibir propuestas educativas y participativas que nos permiten que la gente interactúe con el contenido y esto es muy importante también. Pero sobre todo nuestra misión está en las visitas guiadas que acercan estos contenidos en profundidad al público no tiene nada que ver ver una exposición tú solo que verla de la mano del autor o de alguien que Mm, va a poder transmitir realmente el mensaje.